Let's get Lagunok eta kamaradok, horea da zuekin bat egitea aberri egun honetan. Elkartasuna eta adiskidetasuna dakarkizuet zuei guztioi Sinn izenean, Irlandatik. Gaur, Irlandan, mila bederatzion eta emberetziko matxina da oroitzen dugu. Baita, Britaniako agintea amaitzeko eta Errepublika Nazional independentera lortzeko haren asmo iraultzailea ere. Errepublika progresisten beraunaldiak oraindik ere murgilduta daude Irlandako historian Demokrazia nazionala eta autodeterminazioa bermatzeko inoiz izan den faserik iraunkorrenean. Duela hogeita bost urte, Ostiral Santuko akordioa sinatu zen. Etenaldia eman zion gatazka politikoari eta bake akordioa Irlandar herriari. Ez da ordea behin betiko akordio politiko bat. Irlandako erregearen zat, abia puntu estrategikoa da eraldaketa demokratikoagoa eta Irlandan batasunerako erreferenduma erdiazteko. Ustiral santuko akordioa lorpen izugarria izan zen bai. Rogatu baitzuen, zer den posible egiazko kompromiso politikoaren bitartez. Egun, Irlanda eraldatu eginda. Sinn Féin da alderdirik handiena. Gure nahia da Dublinen eraldaketarago gobernuaren burutza lortzea. Maiatzean, Ipar Irlandako alderdi nagusia bihurtu ginen eta gogotsu gaude bertan koalizioaren buru bihurtzeko. Unionismo politikoak erakundetan ezarritako blokeoa amaitutakoan. Baina kamaradok lorpen horiek ez dira beren kasa etorri. Independentzia nazionalerako gure proiektua estrategikoki garatu da. Ekimen estrategikoak egin dira bakea eta aurrerakuntza politikoa lortzeko. Negoziazioak egin ditugu gatazka garaietan. Aliantza positiboak sortu Irlandan eta atzerrian. Herri babesa eraikitzen aritu gara eta hauteskundeak erabiltzen indar politikoa handitzeko and most importantly, are garrantzitsuagoa. We have eman diogu gure herri oinarrien batasun eta kohesio politikoari. Sinn Féinen aldatu egin du egoera politikoa. Egiazko eraldaketarako gure mezuak itxaropena ekarri eta auspo eman dio aldaketarako herri bultzadari. Baina, kamaradok, arrakasta ez da lortutzat eman behar. Irlandaren batasuna aurrean dugu eta lorgarria da, baina ez da saietzezina. Gure bidea garbi dago ordea. Lanketa estrategikoak beti eskatu izan du epeluzeko estrategia. Eta ikuspegia. Ez dago kompromiso politikoa beste biderik. Adostasuna lortzea, eztabaida kolektiboa eta pazientzia behar dira. Historikoa da Irlandaren eta Euskal Herriaren arteko adiskidetasuna. Eta utzi ezena da gure gatazken arteko elkartasuna. Baina gatazka guztia kamaradok ez dira berdinak. Hain zuzen, hausardia eta aurreikuspen handia izan dute Euskal Lider Independentistek. Erabaki kementxuek bakea ekarri dute zuen herrira eta aldatu egin dute testu inguru politikoa. Zuen bake prozesuak atea irekidie aukera berriai. Euskaldunen arteko batasun politikoari eta aliantza estrategikoak egiteari garrantzitsua da, gainera, demokrazia nazionala lortzea beti galendu behar etxaitasun politikoei. Irlandan bezalaxe, alde guztiek dute orain Euskal bake prozesua eraikitzeko. Erantzukizun hori dute garbi gelditu dadila lagunok. Euskal preso guztiak askatu beharko dituzkete haien familiekin batu daitezen. Presoak kalera bada garaia. And those in political exile should be allowed to return Erabaki horiek hartzea konfiantza politikoa sortzeko bidea ere bada. Eta kompromiso politiko zintzoari laguntzeko ere bai. Lagunok, independentziarako bide berean gaude, Irlandarako eta Euskal Herriarako. And we are on the right road. Eta bide honetikoaz. And yes. Eta bai. Malkarta mendiazko dugu etorkizunean. But friends and comrades, baina lagunok, kamaradok, the mountains are there to be conquered. Mendiak gainditzeko daude. Later in May, there will be hauteskundeak izango dira hemen eta Irlandan, Ipar Irlandan, hain zuzen. Let us make these into springboards. Balia ditzagun egiazko aldaketarako herri babesa handitzeko. Lagunok, kamaradok, my soia da aberri eguneko nire mezua. Segi batuta, segi kohesionatuta. Izan konfiantza zuen estrategian. Dora, Juskel Eria. Dora, Irlanda. Aria, Eria. En fabelaktig bygd.